Козаків прийде він, переможе зараз металі, жовто сині кращі за усіх, і в нашім серці металі. Наша команда завжди тримає марку. Ми починаємо, закінчуємо сварки. Всі як один підійде. you Senhora.